sempre. Oi, galerinha. Hoje a gente vai fazer o quarto vídeo. É, se inscreve no canal, canal pra ficar legal. Se inscreve no canal pra ficar legal. Vai, vai, vai, se inscrevendo sem parar. Inscrito aqui na terra. Nós vamos ah, brincar. Chegou é com essa bolinha. É. E já vai começar a partida! E já vai... Valendo! comigo! Tô comigo! Não, deixa é você! Vai. Corta Cortei Dois, não contou! Nossa, minha, Nossa, Vai pega ela pra mim, Vi. Cadê? Cadê, Vi? Não dá erro. Minha, Vi. É minha, Vi. Ali, ó, tá do lá. Tá, tá, tá, tá. Oi, você